Ara ja he fet la connexió amb l'ordinador i té un programa que llegeix totes les dades del sensor que està dins de l'aigua.